y estamos en el aeropuerto de Incheon después de haber almorzado con Stefan. Saluda Stefan. Hola. <laughs> Así que eso, el aeropuerto que según me dicen es ha ganado el premio Mejor Aeropuerto del Mundo por no sé cuántos años consecutivos. De hecho acabamos de estar con un... porque había gente cantando. Estamos tratando de cachar cómo tomar el bus y el metro, o sea, hay metro directo hasta el aeropuerto, pero también se puede tomar micro y y no hay problema. Es enorme esta cuestión, de hecho estamos como en una pequeña parte, fuimos con un patio de comidas, comimos kimchi chique, estaba muy bueno. No estaba picante, sí, pero... Así que sí, esto es el aeropuerto de Incheon. Creo que tiene una pista de hielo, no sé, voy a averiguarlo. Veamos qué hay, pero ya estoy en Corea, oficialmente en Corea.